Deci, cum astăzi, chiar venind din estradă, am făcut niște poze, parcă când eram pe taxiul. Iau asta. atunci nu poți să aveți uh, vânzare din, din, din prieteni. Vepro, ceea ce face, în realitate este, primește o ofertă care trebuie să fie clară și fiecare trimite, folosește contactele lui din telefon ca să transmită informația clientului, iar uh, prietenilor lui și folosim Twitter și Facebook ca să pentru același motiv. Deci și o a treia inovație pe care avem noi este e, implicarea clientului mai activ în afacere, făcând un video. Altfel să vă explic imediat, e, se deschide ceva. Ok, în fine. Nu vrea să vadă mai. Nu vrea să vadă, lasă, lasă așa. Răspunde. Deci poate aici o chestie din am prețuri, zice aici. Din am prețuri are niște săgeți, 70 de lei, un ariel și sub asta scrie Carrefour. Este așa. Poți să faci curiozitate cu portofelul sau cu capul. Dacă vezi în București plin, prin cu de asta, de asta acum, iar dacă ai limit, ce, ce ar însemna vreun prețul? dumneavoastră. Cine dumneavoastră sunteți? Trebuie, asta, adică probabil că cel care a făcut se duce la e, alte supermarkete, vede cât costă acolo, face o reducere. Spune așa dacă este zi. Este 70 de lei arielul asta. Nimeni nu știe, sau puțin știe cât costă un ariel din general. Așa că spui, până pe 6 martie, 70 de lei parier dică, în loc de 80 de lei care sunt și așa are sens. Să vezi diferență, bineînțeles, pentru că trebuie să vezi. Adică dacă, dacă spun că vinez preț, asta e închide o zi, închide, la asta. Poate las că vorbesc mai bine, și acum mă uită și, să și, și, și, și, și, și, și, și, și, spui că să știe omul clar ce primește. Este foarte important să știe omul ce primește. Dacă este nedefinit, să zici 70 de lei dar ceva. Nici, și aici este ascuns, cu litere mici, e închid, te rog în general. Și aici scrie cu litere mici până șase martie care, bine, nu chiar foarte de meci în realitate, dar nu se vede. Trebuie să spun că până pe 6 martie pe știi, 70 de lei, în loc de 80. După 6 martie, prețul va reveni la 80 de lei. Așa că altcineva care se duce la coră să cumpere, vine acum la Carrefour și via. Aici mai este unul, zice, e, noi avem soluții Asta tot ce spune. Noi avem soluții. Probabil că păi, ei au probleme. Asta unul zice de uh, acum, practică zice de acum, uh, îți permiți mai mult. De acum îți permiți mai mult. Da, de acum îți permiți mai mult. Mai mult ce? Noi nu vrem să ne e, să scriem lucruri nedescriptibile și nici să aruncăm bani. Dacă avem ceva de spus, trebuie să știi și clientul ce avem de spus. Și scrie, pune asta cu care tăiat în bucăți. La mijloc. Deci trăiești mai intens ca oricine. Trăiești mai intens ca oricine. Și iar oricine. Nu toată lumea știe ce este cu filmul aia, care, dar mesajul ăsta spune ceva înțelege cineva ce, ce vrea să spună. Trăiești mai intens ca oricine. ceva. Nu știu așa Exact. Exact asta. ce vinde Nu știu ce vinde, așa că trece o lume și nu o vede. Deci asta este foarte important. Noi în două cuvinte, în primele cuvinte de titlu, trebuie să înțeleagă omul despre ce este vorba. Am văzut și alte erau foarte bune, care erau, unul avea un produs, nu știu care, se trece de niște haine, nu știu care sunt prețurile, dar dacă presupunem că prețul face sens, atunci spui despre prețul. Și vreau să vedem uh, e, e, platforma. Să vedem aici. Apropo, noi am făcut test acum, la vineri. Vineri am pus într-un site biochimie și am plătit 170 de lei la Google, pentru că nu știam nimeni, și am pus un premiu de 100 de lei care se termină în seara asta pe acest concurs, 100 de lei. Ca să spună, ca să ne propună lumea participanții, e, oameni de afaceri care ar fi e, interesați să cumpere, să fie informați de pro. Foarte greu, pentru că este, este altceva să propui un hamburger sau o vacanță unui prieten sau să te duci să vorbești cu un șef unui afaceri care să-i spui de pro, care nu știe nimeni, care să fie informat pentru ceva așa. Și totuși avem șase. 6, ani, către 100 de lei. Asta o spun ca o dovadă, pentru că premiile, nu, premiile, nu e nevoie să fie mari. Lumea intră și face ceva care îi place să facă. Și dacă îi place să înțelege ceva din care este prim, principal, atunci o să spună prietenilor și pentru 100 de lei. Nu e nevoie să dai, de exemplu, o mașină ca premiu ca să se implice din Și asta este mare lucru platformei virtuale. Noi nu facem trageri la sos. Tragerile la sos sunt chestii banale, de fapt. Sunt uh, lucrate, sau lucrat cu ele cu mulți ani în urmă e, și nu mai prezintă credibilitate, nu mai, nu mai crede lumea că se Lumea cumulează puncte pentru câteva acțiuni pe care lăsăm noi să le facă mai ușor. Ce înseamnă mai ușor? El acestea, în primul rând, se, se registrează cu numărul de telefon, nu pe e-mail, nu folosim e-mail. Toate firmele, absolut toate, fără nicio excepție, care lucrează acum în România pe promoții, culeg adrese de e-mail. E-mail-ul, cum foarte bine știți, nu se livrează și dacă se livrează, dacă trimitem între noi un e-mail, dar dacă trimiteți masiv, de obicei, o campanie cu foarte mare succes ar fi, de exemplu, un 20% să se deschidă mereu. Există 300 de mii de adrese de e-mail în România, în general, nu sunt mai multe, atâția sunt oameni, adică care sunt interesați pentru oferte de, de orice fel, e, sunt 300 de mii care se împart la... sunt mare parte au comună, pentru că există o bază de date comună. Cineva se înscrie la toate site uri de reducere și așa că sunt 300. Bine, unul are 200 de mii, altul poate are 400 de mii, în general 300 de mii medici sunt uh, toate e, uh, adresele care sunt. Și trimite în mail masivă. E-mail-urile care nu se, nu se deschid. Și noi folosim telefonul mobil, pentru că fiecare are un singur telefon mobil, nu are două telefoane mobile și chiar dacă are două, unul este mobilul principal, și, dar nu are 10. Și nu este un om necunoscut, pentru că mobilul l-ai la tine. Este un mesaj scurt, chiar ce trimitem pe SMS, de exemplu, pe un e-mail mare, el, uh, și general e-mailul omul nu citește pe SMS, vine un SMS și este o risă asta să vezi în general. Cine îți trimite acum SMS-ul? De obicei vine din partea prietenului care îți recomandă o afacere pe care ei știe că ție o să-ți placă. Sau cel puțin, asta este regulamentul. Noi îi spunem asta. deviații, în general, statistic sunt puține. Noi testăm pe forma asta aproximativ un an de zile și am uh, optimizat-o în multe feluri. De exemplu, voi pe site pute, poate aveți 10 oferte sau 20 de oferte sau numai definit de oferte. Poate aveți multe produse. Una să expire de săptămână, altul să fie de la peste săptămână în 10 zile și așa departe, le, fac, le faceți cum vreți. Dar uh, clientul, când vine, și vrea să transmită clientul, prietenii, prietenii lui ca să primească punctele, de fapt clientul nu este numai că primește puncte. În realitate nu vindeți ceva cuiva forțat care nu-i trebuie. Selectează, folosiți prietenii participanților ca să selecteze ei oamenii care ar fi eventual interesați pentru ofertă. Cam asta este. Cam asta este. Așa că, în general, ofertele trimise de la prieten la, la prieten sunt trimise e, sunt privite cu plăcere și pentru că vin din, pe SMS, pe mobil, dar și pe Facebook. Sunt targetate sau cel puțin așa trebuie. Nu am găsit ca e, firmă, voi, cel fiecare firmă, ea selectează care oferta să fie trimisă și nu client, pentru că un client am găsit că nu, nu consideră, e, nu da rezultate bune dacă spui tu, citește toate ofertele mele și apoi distribuie care ofertă vrei, cu oferta spui. Dar fiecare zi sau când vrea firmă să teza act, vrem să promovăm importanța la boiană sau cunoaziera la Mediterană. Și asta este și clientul vede oferta și de oferta aceasta lectează din prietenul lui care nu să-i placă. Apropo de Facebook, Facebook acum face o mare încercare să elimine spam. -ul cu multe, au multe metode care să taie clienții, care, prietenii care nu sunt adevărați. pentru că au apărut unii cu 5.000 de prieteni, de fapt nu cunosc 5.000 de oameni. Cunosc în general oameni mai de 250 de oameni pot să cunoști. Cam atâta sunt și invitațiile care se tipăresc la nunți. Când te măreți, 250 de oameni sau invitații să ai. și plus 250, 500. Dar la, la Facebook are mult alea algoritmi care să poate să și să, este în stare să vină. Și fapt și nu dă și deci nouă, de fapt și nu niște. De exemplu, dacă în viața reală tu cunoști 50 de oameni, din acei 50, unul se cunosc și în privire, adică nu există în viața reală să ai 50 de prieteni, dar nimeni de acolo să nu cunoască și pe celălalt. Așa că se fac legăturile astea și dacă nu se găsesc comun, înseamnă că nu există prieteni în real. Și mai au un sistem de fapt care să scanează și știe cine, cine are prietenul real. De asta, asta este și motivul care am ales Facebook, am ales Twitter și telefonul mobil. Din aceste toate, cel care are impact cel mai mare este telefonul mobil cu mare diferență decât celelalte, dar totuși Facebook este o, o platformă socială cu, ai loc să scrii mult mai mult și primiți oferte complet pe telefon, transmite numai SMS, E, și, de fapt, folosim aceste două sau la croazieră sau când folosește o cremă sau când folosește un produs în general, atunci e, poate se dă posibilitatea să facă un video care să arate funcțional cum funcționează sau cât, cum a folosit produsul sau cât de bine să simțiți el la croazieră sau la hotel sau unde se De ce este puternică? Pentru că acest video puse în obșervă în YouTube împreună cu miliarde de videouri care există, dar acest video se va trimite prietenilor lui. Prietenilor lui. De fapt, noi ce facem este, dăm ceva bun omului, puncte de fidelizare prin acumularea de puncte. Dar adună puncte ca să spună lucruri bune despre firmă prietenilor lui sunt, de fapt, bineînțeles, două feluri de firme. În general, poți să vinzi clienților servicii, croziere, vacanță, sau poți să vinzi firmelor, motoare electrice, materiale de construcție. Dacă ca să, ca să contactezi firmele, tot oamenii contactează firmele. Este un, același, aceeași procedură și se susține foarte bine cu vreo oameni care cunosc alți oameni care lucrează în firme, e, poate să, să transmită transferă numele brandului. Dacă aveți... Partea de video, în realitate, după aceea Nu neapărat. Nu neapărat. Da, sigur că da. Sigur că da. Dar de obicei, la un uh, restaurant, la un restaurant, e, o, să, o să facă un video cu prietenii și restaurantul poate da, de exemplu, la ziua de, ziua de naștere, bere nelimitată. Nelimitată, calitate de bere, o să ți face aici ziua de naștere, să face și și un video. Face un video și un video arată. Prietenilor lui nu sancționează pe YouTube. Asta este ideea e, principală din Google Dacă aveți, uh, de exemplu, avem o firmă care face soft pentru copii. soft pentru copii. Noi am, uh, la internet uh, cu o doamnă care a care lucrați împreună. Forchit. Doamna de chiar Fiarat la Forchit. Nu, de la dânsul. Infomedia. Da? Da. Ok. se poate merge la fel. Cristina Gheorghe? Da. Cristina Gheorghe? Da. Dumnea ei. Din marketing nu Da. ok. De la părinții de la un părinte la altul se transmite. Prin telefon mobil și, bineînțeles, cine are medii sociale, prin medii sociale. Pe telefon mobil folosim SMS, nu aplicații de smartphone. De ce? Pentru că smartphone-ul încă nu au toată lumea română. Cei care au, de obicei, prima zi setează ecranul, deci ce se vede și pune contactele, Că păi nu mai știi cum să l folosească. Pentru că trebuie să descarci aplicații, să le folosești și este mai complicat. Și trebuie să și aplicați pentru diverse alte chestii ca să fie compatibil. Așa că este mergi, merge direct, dau YouTube și cine are smartphone, dar cred și intră pe site. și aplicația concret cum funcționează? Deci aplicația trimite un SMS nu insulesul, da? Ok, haideți să deschidem... Și el va trimite mesaj prietenilor sau... Mergi la notificare aici. Deci, da. Um, so would be master Shafai poate mental la niște site-uri care la Hotel Strauss la, și la alte site-uri, că am mai văzut câteva. Eu sau cu la autentificare, da. Scrie, scrie telefonul doamnei. Scrie numele Это же опять. Да? Комина, значит, prima, prima, prima formă, scrietul, doamna Enter, prima formă a fost Crește Ok. Deci noi, datele pe care ținem este nume prenume, orașul ca să știm și un e-mail. Mail-ul nu-l folosim pentru marketing, dar totuși îl pentru că e posibil un client să vrea ceva special să-i trimitem, de exemplu, și poate, adică e-mailul ăsta îl faceți voi aveți aceste date ale clientului, nume pe nume, orașul și e-mail și, bineînțeles, cum am numit de telefon te pentru contact. Mergi acum la concurs și vezi aici cum ai, dacă mergi la concurs, vedeți bara aici sus, apare Asmanda, care este Asmanda? Asta este Asmanda. Ok, numele pe numele și la 19.05 a făcut zile, vizite zilnice și a câștigat 100 de puncte. Pentru că fiecare zi noi vrem să intre pe site-ul vostru. E, programul astfel lucrează pe site-ul vostru, direct, și pentru un motiv. Lucrează independent de orice. Nu este legat de alte e, de structură site, doar faceți un subdomeniu. Subdomeniu, în realitate, este e, ceva care să tu, îl face în două minute și un IP care bate la, la serverul nostru. Și funcționează astfel pentru un motiv foarte important. Sunt foarte multe site-uri care au deja probleme. Pot să vă spun și acum multe probleme la multe site-uri care sunt uh, și, dacă vreți, uh, cei care ați verificat chestii să vă spun părerea mea de asta. Ideea ar fi că uh, aici este poate scrie o ofertă independentă și care să urmeze fără să faceți niciun fel de modificare pe că voi să acum și peste 5 minute merge. Aici zice aici, Magda, cu mobilul cu tare, ai acum 100 de puncte. Ai nevoie de 500 de puncte, îți face diferența pentru marele câștigător. De fapt, să ajungi pe primul loc, care să câștigi un mare premiu. Deci este, se dau un premiu mare și premiu mai mici. Merge acum complet jos, aici, să se bage celelalte premise. Deci, concursul se va termina în, uh, aici. Marele premiu care definiți voi este un combinație și merge mai jos, sopra. Aici, rest participantul spre schimba puncte, spre schimba punctele cu următoarele. Aici, prima poză. o pozele, dacă nu, nu, nu pui aici pozele sau câte premii vrei secundare și stabilești punctele. Punctele sunt calculate pe foi, pentru că să câștigi, de exemplu, geamantanul ăsta, cât costă acest geamantan? Hai să zicem 300 de lei. Ok, ar trebui să aveți un profit de 1000, ca să merită să dați de, 300 de puncte. Deci 300 de puncte le culege prin niște cumpărături. Să comandă este un factor important, se poate fi, ar putea fi și comanda să fie obligatorie ca să participe la concurs, dar cel mai bine să nu-l oblige. Adică ca să intre la concurs. Poate să dau pe Facebook sau comandă prieteni, dar pentru comandă vom puncte mai mult. Aici punctele sunt sortate în ordine și dacă cineva, de exemplu, și-a acumulat 100.000 de puncte, poate să ia doi din asta sau și unul din asta până să scăștim. Așa punctele nu le pierde. Omul, mergi, te rog, sus pe toate. Aici, pe această bară, apare ultima acțiune care a făcut a făcut clientul, care este Interacțiunea și lumea vede mișcarea, văzând mișcarea, credibil știe că, el, știe că, funcționează, că funcționează ceva real. Aici, la comandă, dăm 3000 de puncte. Apasă aici comandă și la comandă, că să vedem puncte, putem să comandăm, să primim 10.000 de puncte. Comandă ceva care îți place, mă rog. Și dacă mergi la oferte. sau da, și apar aici mai multe oferte prin care poți să alegi. Zicem deci, aici, am toată la o pizza. De exemplu. Și cum dai click pe ofertă, se rulează aici aici trebuie să fie oferta clară, cum a zis, și când uh, click aici, primește un voucher gratuit, care îl primești și voi pe, și pe mobil opțional, care dați voi dacă vreți. Și stau pe, oricum aveți pe site uh, toată vestea cu participanții, cu comparatori și cu testătură. În momentul care el la atât, atunci se pun puncte. Deci, da. cu sistemul de plată online? Cu sistemul vostru de plată online, da? Semi-automat. Noi, de ce? De ce? Pentru că noi, ca să ținem acest site, ca să fie independent, nu vrem să complicăm cu, adică nu interferează cu, e, cu site-ul vostru, dar spune aici voucher, primește un voucher gratuit. Aici se pune telefon mobil al clientului. El primește un voucher. Voucher, același voucher, îl primește și voi. În momentul în care el bine să plătească oriunde, voi știți că a plătit din altă parte. Nu aici. Pentru că aici se dă numai voucher. Dacă aș încasa acum banul, ar însemna că să ne implicăm cum? La un sistem care trebuie să fie al vostru, pentru că nu eu pot să încăsesc banii pentru firma voastră. Și așa că nu, nu poate să fie un nu am cum să pun un sistem care să... Gestionăm voucherele acestea astfel încât atunci când clientul face o cumpărătură să căutăm undeva dintr-o listă de vouchere da, nu, vă dau. Să ținem cont de ea. Vă dau, putem vă da și un widget pentru asta, adică există o metodă semi-automată, adică nu trebuie să faceți ceva după, după aceea. Clientul privește acesta, plătește în altă parte, pentru că poate ori vine la magazin și plătește, ori se duce la supermarket și plătește, ori plătește la voi pe site. În momentul că a plătit el și a fript, a ars acest număr de voucher, atunci el e, primește e, scrie pe același număr de telefon ca să comandăm ceva. 07 Victorie, 331, 509, 4. Asta mi-a pus 331. Spune-te, rog, Dumnezeu, acum, că este programatorul nostru, să, să, să ardă acest voucher care pleacă pe o nouă parte din noi. Noi nu știm. Da? Aici este un text care se personalizează de voi să scrie, voi scrieți ce, ce vreți să apară pe teoreatul acesta. Aici este. Spun și arată cum aici. Uitați-vă. La, la bara de sus apare o versiune consumatorul acum a comandat ceva, a primit, a primit voucherul și să duci ori la magazin, ori la locație, ori pe site-ul vostru și a plătit. Deci voi știți că a plătit pentru că ai produs pe undeva acest număr de voucher. Ia da, să vedem acum, ai scris sau să a dă voucher? Ok, nu o faci. Mergem mai departe la concursul. mergem la, invitați prietenul să cumpere ceva cu reducere de preț. Deci, aștept. Invită. Acum, eu fiind client, am aici o listă de clienți. Zice aici toate textele sunt personalizate, ca să fie și, inclu și inclusiv textul care primește omul pe SMS. Aici scrie numărul de telefon al prietenului, numele prietenului, și prenume. Acest sistem cum funcționează? Pui aici numele, un telefon și trimite mesajul publicitar prietenilor, automat și zicem Magda îți propune o vine pentru tine o vacanță la e, Sinaia. Îi dau link și un cod. Codul acesta îl returnează prietenul participantului ca să poată să-l introducă aici în formă, ca să știm că acest număr de telefon există, pentru că să nu vină careva care să introducă multe numere de telefon și să primească puncte. De pe ce număr se mai sunt? Pe numărul aplică de aplicare? Então, Jesus. Criador. înseamnă că... sau s-a înscris la conferință prin program? Nu, nu are conferință, dar ai participat aici, nu? Da, dacă ai jucat aici, înseamnă că... Spune, te rog, Sergei, să șteargă de lista, să, să șteargă numărul ăsta. Păi mai poate, tocmai asta e sistemul, ca să vă verifice. Deci dacă deja sunteți recomandat, nu mai lasă să mai vă recomandă o dată. Adică nu aveți dubluri. Nu există dubluri. Adică cu o perioadă? nu. Pentru un concurs, pentru fiecare concurs, nu sunt un concurs. Dar clienții astea îi aveți. Adică păstrați clienții. Dar apropo da? de selecție, Selectați de ofertă, da? Noi selectăm ofertă. Și una sau mai multe, Poate să pui 10 ofertă. Da. Da. da. Că din pachetul selectezi oferte. Da, da. Și uh, o transmit iarăși prietenul. Nu? Adică altă ofertă. dacă spune că selectează ofertă, nu selectăm prieteni ca să le trimite ofertă. Da. Selectăm oferta. Asta la Facebook. Da, asta la Facebook. La Facebook. La Facebook. Am înțeles. Acum la, la mobil, la mobil, e, iară, și la mobil, care oferta va fi trimisă la prieteni. Deci tu selectezi ce vrei să, să vinzi. Și a doua oară îi trimiți altă ofertă. Astăzi mâine, mâine la Facebook poate, primește numește pompe, o dată pe zi dacă nu primește. Adică nu poate să transmită 100 de, să stă toată ziua la Facebook să facă post și să primească. O dată pe zi, deci el face postul, pentru că dublează. O dată, o dată pe zi primește pompe pe Facebook. Și tu o dată pe zi poți schimbi. Adică poți să schimbi oferta. Ai 10 oferte și astăzi vrei să vezi o cremă, această cremă. Astăzi noi împreună 30, zile, noi scădem spastic. Care? Oamenii lucrează pentru produsul ăsta, pentru că tu ai produs. Dar poți să ai și alte produse, în felul asta? Când vrei să trimiți, să transmiți și unul, să-l forțezi pe un produs, te faci pe ăla, adică scrie numai acolo aici, este foarte Să sunt dau de aici față, acum, că ăla e foarte simplu. Dar Apropo de telefon, nu poți să imediat să mai intre pe o altă ofertă, cum am zis, la Deci eu îl transmit știi, o ofertă azi. Da. Și mâine vreau să primit altă ofertă, alt produs. Exact. Exact. Se poate, dacă exact. altă ofertă se poate, dacă este aceeași. Și aceea se poate. Păi cum? Se poate aceea se poate. Am văzut că este... Exact Am văzut că nu mai... Aceleași persoane. Mai este drumul. Nu, pe clientul. Da. Așa ar putea să trimită fiecare zi. Fiecare zi. A, ah, asta vreau să zic. Da, da. Nu, dar nu. Da, două. Deci nu poți să trimiți și azi, trimiți ieri, mai trimiți ieri, mâine, poi mâine tot e răzi, poi mâine. Mai după o ofertă. o ofertă, da, nu aceeași ofertă. Da. Da, noi trebuie, da. Mm-hmm. Trebuie, da, poți să trimiți, dar uh, este recomandat să trimiți o dată pe SMS, deci asta SMS se trimite automat prietenii video, când, când el face video, el poate să facă la trei noapte reuniunea lucrător. Deci când vedeți un video, îl aprobați, că trebuie să fie și relevant, că o să nu fie relevant și nu, nu, nu apare direct pe site. Și apeși, informează prietenul. Cu click pe interfață, pleacă SMS-ul automat pe toți, SMS-ul nu, nu plătește clientul nici deci, banii este Este mesurile? Nu. sms sunt oferte speciale care deocamdată le plătim noi pe toate. Și tot anul asta să merg așa. Da, să vedem, să facem o dată pentru că sunt toate scumpe. Am primit? cum este cu... Acum am primit. Am primit, da? A clarificat? Da, da, da, da. a primit deja. Ok, ai un cod. Și numărul pe care l-am primit 076 da, dar asta e aplicația. Asta, asta, numărul asta, deci, e, scuze, e, expeditorul sms ul este și asta personalizare. Adică scrie ce vrei să apară. În firma ta, adică, apare pe expeditor. Mergi un pic mai sus, vezi că, a, uite, m-am cumpărat produs. Pentru ce a cumpărat produs? Pentru că, când a primit voucherul, Acum, treaba asta a făcut-o programatorul nostru, dar e, în realitate cum să faci? Ea prime voucher. Tu ai primit plată. Poate ea nu a plătit astăzi, a plătit mâine, poate plătește apoi mâine. Ok, tu, tu tu cum vezi voucherul acesta? Ai un loc pe interfață care scrie acest voucher și acordă punctele ei înainte de încinderea concursului, bineînțeles. Și asta o să vrea acum cum? La mergem iarăși la mai jos la prietenii și avem aici, uite, prenumele, numele, telefon mobil. spune lui Sergei să-ți trimită pe Skype acum e, numărul voucherului ca să nu mai căutăm. Bun, și eu mâine am o altă ofertă. Da. Pot să-i trimit altfel? Mâine. Da, dar aceeași ofertă pot să o mai trimit e mâine? Ah, aceasta, O nu. Aici se trimite o dată, o dată, o ofertă pe SMS. O dată, o ofertă pe SMS. Asta trebuie. Adică nu e, încercăm să nu, să nu e, folosim foarte mult telefonul mobil. Nu că să, nu, nu că să facem economie să meargă, adică fiecare poate să fie un produs, alt politic, o să zicem să trezească și pe Și pentru că sunt prieteni comuni, se trezește de ce nu pe acest nu? Va fi deranjant. Va fi deranjant. Vă spun o, să vă spun o mică, pove o mică poveste. Ce s-a întâmplat în firmele de direct marketing foloseau ani de zile bază de date care știu cum să le folosească, pentru că sunt baze de date și nu avem în Ucraina, sunt 7 milioane de oameni care sunt în Dar când s-a, au, aflat că direct marketing este ceva, cel mai relevant cu subiectul a început să folosească, vor vrea și să folosească bazele de date. Nu au nicio experiență cum să facă asta. În spitale, avem agenții de aviație care n-au habar despre ce vorba, au auzit și au început să se dă și el în joc că înțeles că este ceva interesant. Și ce au făcut? Au găsit alte date pe la spitale și scria mail personalizat, trimis acasă, zice, domnul, tu ai făcut cu 2 ani o operație la cot, ai, ține cum te mai simți bine? N-ai vrea o vacanță la Bermude? Și niște chestii de-astea, care au folosit toate de date și nume, a fost speriată, pentru că a zis, că tu mă urmărești pe mine sau unde mă cunoști tu și strămezi și cine sunteți voi până la urmă, care aveți atâtea informații pe mine și au început să reclame la poliție, la toate autoritățile și a, a apărut lege pentru protecția bazelor de date și eh, date personale, pentru că și au apărut că și în Europa după America. De același motiv. Pentru că oamenii au deținut, au găsit bază de date, le-au folosit în sensul ăsta. Și așa acum noi, noi, alții nu se știe ce să facă la director, pentru că, dar SMS-ul este un mediu a nu se folosește, dacă se folosește corect, nu să-l pisăm să am o ofertă, deci se trimis o singură dată, pe primul Facebook este altceva. La Facebook nu, e, nu, nu, nu deranjează să postez acolo fiecare zi joi. Da, dar întrebarea este că la noi în București au răbdare și de asta și Dumnezeu să o faci ca să faci consum? Asta este o mare întrebare. Asta, este, asta este o mare întrebare. Asta am început e, e, prima jumătate de oră, am vorbit exact pentru asta, pentru că noi, este sâmburile central este oferta. Trebuie să, ai, să fie clară, trebuie să comunice, trebuie să spună exact beneficiul, să transfere beneficiul omului și să fie cât de scurtă și fără cuvinte inutile. Posibil. Să fie ușor de înțeles și să omul să știe de, din start la ce să se așteaptă. Este o artă

orice avea plan, vină la... De... de de Așa. Da. Bine, nu, nu se gândește la ceva care să spună că are ceva interesat care să lucrează. Orice avea plan vine aici. Unul zice, este chiar aici UZN. Vă așteptau la cumpărături. Asta este un motiv foarte important, pe care chiar Angar <laughs> și repede să cum ar trebui de că am respectat să dat niște bani. Așa am funcționat. Noi avem un sistem la care un, sunt niște reguli. Niște reguli. Titlul este foarte important. Noi după stăm la acest aspect este foarte important. Ca să cumpere omul, nu poți să transmiți doar un uh, SMS e, eh, sau să postezi ceva pe, pe, pe site ul să-l cumpere. Noi, da, spunem prietenilor că noi vom o vacanță la un weekend la Poiană. Bine. Selectează tu prieteni care e, știi tu că le-ar place această ofertă. Nu vrem să spamăm, pentru că o să obosim clienții. Nici nu vrem să repetăm aceeași ofertă prin SMS-uri. Da. O dată se trimis. O altă ofertă se trimis și o altă ofertă. Bineînțeles. Așa. Dar dacă îți formezi tot timpul pe prieten, atunci nu se mai vrea prietenii tăi să primească SMS-ul ca să participi, să știi puncte, dar că să se obosească. SMS-ul este trebuie este, așa este și cu video, cu video. Video puteți să trimiteți, să zic că interfață vă da posibilitatea asta, cu telefonul, pentru că adică este automat, vă dau o singură dată la video, trimiteți o mie dată, deci nu e recomandat. Vă lasă? Da? De ce? Pentru că un video poate fi aprobat la... Ok, când vrei să primiți SMS-ul că s-a postat un video și vreau să scrieți comentare de cap? SMS-ul 10. Ca Ion, prietenul tău, Ion Popescu, prietenul tău, a postat un video și a, petrecut uh, spre sărbătorii ziua de naștere la cuptorul cu lemn. Și el poate să vadă și dau eu Hristos să vadă. Nu puteți să trimite pe se astea de 10 ore, dar mai bine să faci o singură dată. Așa zic. Întrebarea și facem cu codul acesta care... Cu codul acesta. Codul acesta este aici, acum. Până acum, dacă vezi sus, nu primit încă punctele. Merge un pic sus. Aici, n-a primit cu puncte, cu puncte pentru recomandare. Merge și mai jos și aici la mergi, validează acest cod, ca să știm că există omul. Adică mecanic știi și eu ca să înțeleagă despre ce e vorba. Deci mesajul spune, prietenul tău e de la el mamă, dar crede că toată produsul sau serviciul AB. Dacă îți place, dă-i codul. EJ, adică trebuie să pun la telefon și să o sun pe mata, nu? Trebuie să-i dai un cod, trebuie să-i transmiți codul. Trebuie să-i dai codul, pentru că dacă ea

și de de la un număr. Nu o să mai fie numărul, nu o să fie numărul la afiș. O să fie numărul firmei la care lucrează marca. Oare ai înțeles așa? Da, așa e. Abia ai de numărul. Numărul de pe care primești codul. Acum, tu trebuie, deci dacă e astăzi participantul, trebuie să spui, ei, Magda, Magda trebuie să-i dai contul acesta. Magda are acum 10 prieteni. Unul a fost tu. A, pentru că fiecare prieten care ea își validează codul, primește și punct. Dacă nu validează codul și primește așa în general, nu poate să primească puncte pentru că trimite liure. Vezi acum, prietenul tău, Anca, a primit acest cod a, nu, deci tot capitolul zice, e, prieten tău oagă, cu, cu număr de telefon cu tare, în loc de a primit codul ca așa, să scrie aici, e, scrie acest cod aici. A primit un cod, trebuie să te da. Scrie acest cod. l-ai corectat? L-aștept. Așteptăm. Păi, păi spune tu. s-a uitat puțin când ne lămurim. Așa. Ea a primit... Uh, Problema e nu de de la un număr, 0762 44 76953. Nu, este un număr foarte realabil, asta vă spun. Ia să vă spun. Și deci eu dacă primesc acest mesaj, nu nu voi să niciodată pe Magda să Ah, nu. Aici, aici, aici, da, aici am lăsat o formă de cordă. Trebuie să scrie numele firmei, adică... Numele firmei. Da. Travel Planet. Pe Travel Planet, restaurant cu Corul Lernes, Ce vă de... Da. Nu. expeditor, deci pe interfață ai loc unde să scrii, nu Urmire expeditorului. Așa că dacă, fir, dacă el are firma de travel plan. Ea este jucătorul și tu ești prietenul ei. Travel Planet pune toate aceste oferte și, mhm. și uh, pe SMS-ul acesta, să scrie expeditor, este Travel Planet. Ea să e, da. vrea acum să câștige? Eu sunt Anna. Dacă astăzi privesc că s-a jucat pe Morva cu Sfântă Mamă. <laughs> Deci, s-o privează cum să facă bună, dar mi se pare prea complicată procedura asta de validare. Nu este automat. Oamenii lucrează. Asta a fost să vezi. Oamenii asta fac această procedură, că nu este, nu, nu vine numai că te, sun, te și sună să-ți spun. Ea te explică despre ce e vorba. Pentru că ea este participant. Tu nu primești numai un mesaj care nu știi despre ce e vorba și prima dată care află este de aici, pentru că noi spunem aici și așa face oameni, pentru că sistemul este testat și noi, spunem avem 100 de participanți cu absolut nimic, că poți să-i vezi acum, este de vine seara, l-am pus, nu, el l-a pus. Vineri seara, sâmbătă, duminica duminică și luni, nu, luni e tăiată. Deci termenul și noi am pus 170 de, de, de lei la Google, la un site, la Biochimia GR. Și 100 de participanți au apărut pentru un produs care e extrem de greu să-l vinzi și cu parele trebuie 100 de lei. 100 de lei de mare. Și lumea intră. Ce vreți să spun? La întrebare. Cum se transmite la omul acesta nu este, este o cunoștință de a ta, care te-a sunat și te-a explicat că vorba la telefon despre ce este vorba și apoi ai primit SMS-ul. A, o să spune și vezi că o să primești un post, te rog să mi transmiți, nu? Asta poate să spună, poate să spună despre ce vorba. Noi zicem, uite să-i explici. Primești un post care zice. Și să te informează pe despre ce e vorba. Adică muncești și Magda pentru... Și poate vrei și tu să intri în da, concurs și da. tu vei face la fel, de da. asta am înțeles. Da, da. Și la nu așa? Da, primește, da. pe contul de Facebook mesaj, eu te răspund. Eh, Facebook este o chestie separată. Acum, despre cu telefonul mobil cum funcționează. Păi, aveți un software pentru un software, să zicem, pentru copii. Hai, mai am o întrebare la mijloc. Da. Ceva este numărul la, deci, au un, soft, un software. Aici este o mamă care știe despre ce vorbă, vorba sau l cumpărat. Și are o prietenă. Ca să câștige acum 100 de puncte, ce spune prietenii, prietenii ei? Deci, eu particip la o firmă care vede 100 pentru copii. Aici e 10 tu contactează-ne oameni care au e, prietenele tale, care au copii și care sunt interesate să cumpere un asemenea sort. Așa îi spunem ei să facă. Noi, bineînțeles, nu putem să știm dacă ea o să vorbească cu o vecină care, de fapt, nu are copii și nu are de gând niciodată să cumpere un soft, dar totuși a vorbit cu ea ca să câștige 100 de puncte. Deci, dar mesajul o să plece cu publicitatea. Adică mesajul o să plece unde, unde noi îi spunem ce vrem să facă, dar nu avem 100% controlul ca acel comisar acționeze ea. Dar mesajul care o să-i spună ca e, te anunț ca firmă, e, face e, software, e, software e, e, educațional pentru copii și da linkul. Link, pentru că acest mesaj voi îl scrieți. Și o vedeți cum vreți. Și, și să-mi dai și îmi dai acest cod. Și scrie că inclus și codul, că codul vine dincolo. Dar mesajul publicitar să-l primească. Asta e Acum ea o să... Codul îl dă dumneavoastră înapoi dumneavoastră răspândiți mesajul, o duc din dă înapoi? Fac asta, selectează și fac copii. Selectează pe și codul, dacă Nu, neadevărat, selectează, selectează codul asta. Nu, nu, factorul cap. Șterge. Primește? Sper de sper de să închide să închide mesajul citat. Mesajul a venit. Și a fost Nu, s-a rezolvat un, un pas. Că a primit un mesaj citat. Că se făcut treaba Și mai și spune că dă că prietenul, anunță prietenul tău, eu ți-am dat. Da. Dă-i lui codul. Dacă tu îi dai codul, ăla câștigă contra. Nu îi dai codul, asta e treaba. Dar dacă nu ai câștigă acest proiect, să acumuleze puncte, îi va da pe aia și va spune, vă dau codul, că eu am niște puncte. Dacă nu mai tot asta câștigi. Nimeni nu vrea. Codul, dacă nu, nu codul. Eu vreau să câștig. mai aștept. Minte cum și ce mai asta scări existente, calci, mai grabă scări. Și te-ai luat Te-ai luat bani. te lua luat din Deci tu primiți în sistem. Am înțeles. Alex, vină aici, să rog. Mă pune mă că vrei? Nu, vină aici, că ai înțeles că oameni este firmă. Da. La această aceasta este participantă. da, da, da, da, a publicat chestia asta pe site-ul lui pe un link. Pe numărul meu, nu? E Primul număr care, de la, ple- de la care pleacă mai firma. O firmă. Firma care vinde e, aceste produse care vrei să le vezi. vine participantul pe site. Tu ești participant, da? Vrei niște puncte. Vrei puncte? Vreau. Vrei puncte? Vreau. Bravo. Deci ai prieteni. Care prietenă? Anca ca să Îi scrie aici pe numele, numărul de telefon lui Anca. Și apăsând aici, Diana, deci ea, ea, eu le vede pe ecran aici. Numele pe de telefon mobil. Mai păi, bagă încă 10 acolo și apar tot la pendel, ok? Încă 20 de prieteni, mă, fi Și nu mai făcut. Până acum, ce s-a întâmplat? Anca a primit un mesaj publicitar care l-a scris aceasta și el a decis. Deci el a scris. El a scris, a decis. Adică mesajul meu. l-a primit, îl trimite la el. Dar îl trimite sistemul automat, dar nu trimite clientul ca să plătească să meseară, ca să nu... Prima întrebare e tot tehnic. Cine trimite SMS-ul? Site-ul? Site-ul. Da. Da. site-ul trimite SMS-ul. SMS-ul. Expeditorul. aici este. Numele Da. Expeditorul. Site-ul trimite SMS-ul cu mesajul meu și cu mențiunea pe care l-a trimis ea. Deci mesajul al meu, mențiunea că l-a trimis ea din Aici. Păi, da. Nu, prima care intră pe site. Ea intră pe site. Ah, da, vede oferta mea. Da, da, da vrea să o cumpere sau să promoveze, bagă telefonul ei, da? Apare oferta, seme, ăsta, site-ul îi trimite oferta mea cu mențiunea că ea a recomandat. Ea, da. Și acum oferta, da. ce am înțeles eu, acum oferta mea a ajuns la ea, nu? Și dacă ea îi dă codul ei, e așa Cum? zic, dar nu-i dă da, codul. Cred că ea Iulia acolo, ea trebuie să Cum? Ce face cu codul? Ce face cu codul? Da, acum, acum ce face cu codul? Validare. Validare. Până acum este clar. Da. Și codul îl dă cum? Poate să i dă Pe Deci pe E cauzat. Personal. El are un secremer care vrea să În fapt, chiar în fapt. Eu. Da, are un secremer. Foarte bună. Că povestiți de cremerele lui Alexandru Leașevazu pui o picătură aici și să... Nu, uh, Bibi Green scrie să vă brandul numărul mondial pe acest concert, Bibi Green. Sunt de firma sud-coreană, bla bla bla, dar e brandul numărul mondial. Ok. Asta, asta, asta, asta vreau să spun. Acum, ea este o participată. Poate ai a acceptat crema. A recomandat o prietenă, dar noi ca sistem și ca firmă, de ca voi, nu știm ca și într-adevăr o cunoști pe ea sau bagă numărul de telefon asta fuleaga Așa Să arunci oferta mea. Bine. Acum, uite acum cum se validează codul. Apesi aici și fac, fac asta cum uh, Așa, deci codul ăsta. Validează codul. de la Anca, de la mine. Codul de la Anca, dar i-a dat ea care în sistem a intrat. Da. Păi, da? Și apare aici un tip și vezi sus. Da. Magda a primit încă 500 de puncte, vezi pe bară sus, a primit 500 de puncte pentru că a invitat cu, pre, cu, prieteni. Asta este... Deci prima dată sunt puncte nevalidate și dacă a luat codul sunt puncte validate. Da. E posibil ca un nebun, e posibil ca unul să-i spune, nu, da, dă-mă și mi-i poza, acțină. primesc câți prieteni vrei. Asta este un sistem chiar foarte puternic, pentru că într-adevăr funcționează, într-adevăr funcționează, am testat de mai multe ori. În, uh, acum, de exemplu, vineri am, au intrat 50, 100 de, 100 de participanți avem deja pentru 100 de, de, de lei care este marele premiu că se discuție și la prietenii care noi am scris aici, nu invită prietenii care vor să încerce o cremă care este mai ușor, dar recomandă-ne proprietari de afacere care vor care sunt de acord să nu se despună despre vepro. Și el deja șase aici, care este exemplu, lumea se mișcă, să să facă ceva care, dacă știe pe cineva, spun. Depinde cum începe. Nu îi deci, trimiți prima dată. E foarte important. Dacă merge în atrage cumpărătorul final, deci la care într-un final, o cum este să vânci, nu da? Da. Să-l atragă, să-i atragă vista pe site, printr-un sistem de bonificare. Da. Am înțeles corect? Da. Dar da, să o face tot site-ul meu. Nu, nu, nu. N-ai Aici, da. totul se face pe site-ul da, se face... Nu vrem să mai implicăm, să implicăm site-ul nostru. De ce? De ce? Pentru că sunt multe site-uri cu, cu multe probleme. Ați ne arătat un site care are modulul acesta integrat? Nu există. Cum este premieră. Voi să fiți primii care o să, o să puneți și o să și încercați. L-am pus în... o perioadă de testare, dar poți o să primii, să testăm un program. Da, este bineînțeles. Dacă la ar putea să săptămână să ne rămâne pentru o săptămână aici, probabil că ar nu mult mai simplu de discutat pe ceva palpabil. Da, uite cum... Nu, deci Eu am intrat acum după ce mi-a suflat fiecare acum. nu, nu, nu, Nu, nu, nu. nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, simulator. Eu vă propun să luați o cafea și să continuăm, că să fără toate le-am dus, sunt calde și să le... să le conduc. Sau poate fetele să se rugați pe o cafea de Dați-mi acces. Nu, ok. Uh,